moom dong nga àndoon dem nekk nekk Gabon Gabon ku fa dem da nga xam ne Sëñ Tuubaa challenge la ci àdduna bépp ñun lenn ñorul dul Sëñ Tuubaa rek lenn ñorul dul Sëñ Tuubaa ak ak ak ak njabootam gi ki ngeen am kenn amu ko kii doon am ñett kenn amu ko kenn amu ko sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn amu ko ñu xulool du ku ñuy xeexal Sëñ Tuubaa ku ñuy liggéeyal la ku ñuy yaakaar la ku ñuy topp la loolu dafa am solo jéem a xam sëriñ bi te di ko jéem a dund loolu taalibe yomb naa xub taalibe xam ñàkk mu xam dara ci dund sëñ bi adduna bu waatoon ne dana mën a am ku mel ne Sëñ Tuubaa gannaaw Sëñ Tuubaa tàmbali naa fenn ndax boobu ba tey ma ngi koy wata du ko mas a gis mukk ku am sëriñ Touba baa nga bokk ci moom ñàkkoo dara bay jaay sa ngor ci leneen bu loola amoon njëriñ yàlla teg ko ci loxoom. Sëriñ Tuubaa kenn la. ne Sëriñ Tuubaa kenn la de wax naa ko te du yàq dara. nee wax naa ko te du yàq dara. waaye fa ko borom jaarale ba ci moom. nee fa ko borom jaarale ba ci moom. jaarale wu fa kenn. nee jaarale wu fa kenn. nee loolu tax muy. képp ku la weddi alku. tawaaf kulli ma alayya ankara inda al ilahi wa nabi la ñu sikara képp koo xam ne weddi nga ma boo demee sa kaaba ga di ko wër yonent bi du la sant yàlla du la sant. ah jóge aw yoonu damay gindi nit ñi ba mu yàgg seytaane man ko kenn xamul ñaata lañ. waaye la cay musal nit moom la Sëñ Tuubaa ëppale ñëpp muy ixlaas waaw yàlla moom moom marché bi teg ko ci loxo rasulullah yi mu jox ko. nee na maam borom Touba yàlla fab marchandisam teg ko ci loxo rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu jox. loolu yooyu dafa dellu bind ne biraasu man baarasa yi biraasu man du baarisul mun taqi mun baarisa man léewtoo ak man moog léewtoo yàlla mi nga xam ne moo bind liggéey bi maanaam képp dal di ñaan ci barkib jiili ne yàlla maay shaafi kulli jiili maay xaadimu rasuli fi suudaani maay ramm xarnu bi ani niiraani lisaanu xaal dal di waxanteeg bamba ci saaru yusufa mu teeni yan ba bamba maay nama dalub lislaam yi sëf leen ba jóor leen ma danaa ko jaamu am na ko doon jaamu yàllaa ngoog ku wéetaloon yàllaa ngoog ku bëggoon yàllaa ngoog ku jeex tàkk ci sa ci sallallahu alayhi wa sallam ki mu baax mii ñu am kenn amu ko te moroomante wut ku am poos tey denc xaalis sëñ bi la gën dañu bàyyi complexe bi suñ tubaab yi mu tëg ku yàlla bind suñ tubaab yi mu tëg moom yi mu tëg kenn ci lenn lewet gee waral nuy dennaloo waaye noonu la ku not gaynde not see gëg ma far daq ñaw ñay ma daw du soo woo ki boy la gëlte way yàlla gis na la xam-xam bu wóor ci lu mu yàqin ci ne yàlla nekkal na ma te itam yonante bi képp ku ma bañ dana la alak loolu war naa doy fi sëñ bi nee sëñ Tuubaa kenn amu ko alaaji Fallu Mbàkke nee sëñ Tuubaa kenn amu ko lu ñun ñëpp am nañ ci marché jàpp bu baax laaj bakkan teg na maa yàlla kenn tuntuwul ku lu Cheikh Ahmadou Bamba ñeent fukki at la am boo ko peesee matul juróom fukki kilo waaye toy te diis kan di jàmbaar na ñaadam ñaadam tànk yu dëgër waa ko wuti góorlóor fi mu nekk ba fa seen kàttan yam ñu yam fa dafa daal di bind ci loxol bopp wax ne xafawtu hanil ahdaai turran li wacci man nafaahum li xëyri sarmatan lastu adafahum loolu nag bu ko waxee wax ne jéggal na ay noonam ngir jëm yàlla mi nga xam ne moo dox diggam ak ñoom ba mënaluñ ko dara ba tax na kon du jañ dara kon nag ma yëgal leen ni leen ku ku jéggal ay noonam daal su ko xuloo la ko noonu ñun bu ñu ci xuloo fekk sëñ Touba du ku ñuy xulool du ku ñuy xeexal sëñ Touba ku ñuy liggéeyal la ku ñuy yaakaar la ku ñuy topp la loolu rek am solo. fa anqasakum minha lii la nu Sëriñ Tuubaa jàngal te duñu ko wàcc mukk ndax amuñu soxla ciy wax yàlla du fay jëf mukk bàyyi ay wax alkilaabu tanbaxu wal qaafilatu tasiru te duñu wax mukkit lu ñaaw ndax suñu borom dañoo diggante wa xooloo li naasi xusnan rasulullahi dellu tegaat ci ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yaxul xayran aw liyasmut mbirum Sëriñ Tuubaa nag dafa mel ne jant mu nekk ci digg digg njolloor képp koo xam ne lànk nga ne doo ko gis du wàññi dara ci leeraayu jant bi wa samsu koo xam ne ni yàlla def sëñ Tuubaa neex na la wutaleetul la ak suñu bopp ni suñu bopp rek lan la def ak xoo mën a doon koo xam ne ni mu def ni ko yàlla def naqari na lii li ma wul la ci dara ku mel ne sëñ Modou Sa kenn mësu koo am ku mel ne sëñ Fallou kenn da koo mas a am ku mel ne sëñ Abdou Lahad ku am sëriñ Touba baa nga bokk ci moom ñàkkoo dara bay jaay sa ngor ci leneen bu loola amoon njariñ yàlla teg ko ci loxoom ku ànd ak sëriñ Touba jërul ngay tiit dara mën na sëkk kii ray ku topp ci sëriñ Touba jërul ngay geesu wëccoo lu mel ne moom sa gannaaw ku womatu ci sëriñ Touba jërul ngay ragal pakk fi mu lay jaarale fépp a leer kon nanu ko topp di wéy ci ay ndigalam di moytu ay. Cheikh Basri sëriñ Touba nag saxaar la koo xam ne taxawul day dem. ku dugg mu yóbbaale la lu taxaw ci kanam mu jaar ci sa kaw jàll lu taxaw ci kanam mu nga gëm Serigne Touba te nangul ko te di ko liggéeyal ku namu ta texe doo bëgg Serigne Touba doo bëgg ku ko bëgg doo bëgg ko jëm ci moom te doo texe àdduna doo texe àllaaxira xol bu naqar rek ngay am ak ay Serigne Touba fi waxoon ne yetti fopp yi Ahmadou ci man ku dul moom maa mën ci géej gi fopp maa man ci jéeli ji fop maa man yowmal xiyaam gënu jëm fop ba booba loola mën nga koo tàmbalee xam fi li ñuy xëy di suul ci dëkkam bi suuluñu kenn ci ku ñu toon te yaakaar ko rek te yaakaar jooju du tas ndax raja umul biye taallaqa yuwa mu xaqiqat maa yu suulan